啊，台北其实无一只狗，啊，台北环线几啊只狗，全台湾嘛足一只狗，什么狗？走狗，唔通做美国的走狗，更卡袂使做中国的走狗。